एवरीवन मैं महित पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का सिक्स डे क्लास है और आज की क्लास का जो मेरा टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के प्रकार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई हूँ तो आप पिछली वीडियोस को जरूर देख लें वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा वहां से सारी वीडियोस आप प्राप्त कर पाएंगे तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दें हमारी वीडियोस को शेयर करना आप ना भूलें बिकॉज जितना ही आप इसे शेयर करेंगे उतने लोग इस कंप्यूटर की फ्री क्लासेस का लाभ ले पाएंगे तो चलिए बिना देरी के हम देखते हैं type of computer type of computer computer के प्रकार computer is a multipurpose machine and suited to almost all kind of of it is a very difficult to to दम स्टेट straightforward कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज मशीन है एक बहुउद्देशीय मशीन है जिसकी आवश्यकता के आधार पर इसका उपयोग जो है आवश्यकता के आधार पर देखा जाए तो हर जगह ये जैसा जिसका आवश्यकता है वैसे इसका उपयोग किया जाता है हर जगह पर कंप्यूटर आपको मिलता है कंप्यूटर से कोई क्षेत्र परे नहीं रह गया है इसलिए कंप्यूटर का वर्गीकरण थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर सीधे तौर पर उसको वर्गीकृत करने को कहा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बट आप देखें therefore we classify them on the following basis computer के जो प्रकार है वेस पर हमने उसे वर्गीकृत किया है वो मैं आपको बताता हूं दिखाता हूं आप ध्यान दें कंप्यूटर कंप्यूटर तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है कंप्यूटर के तीन प्रकार हैं अगर उनके बेसिस को देखा जाए तो base on series base on purpose base on capacity कहने का मतलब वेस ऑन सीरीज श्रेणी के आधार पर या बेस्ड ऑन एप्लीकेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके जो कंप्यूटर्स हैं उनका अलग अलग एप्लीकेशन पे वो काम करते हैं तो बेस्ड ऑन सीरीज मतलब श्रेणी के आधार पर बेस ऑन पर्पज उद्देश्य के आधार पर बेस ऑन कैपेसिटी क्षमता के आधार पर या साइज के आधार पर बेस ऑन सीरीज में आपका तीन है analog digital and hybrid analog computer digital computer and hybrid computer आप देखें तो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड में ये सारे आ जाते हैं अलग अलग बेसिस पर उसको मैं समझा रहा हूं जिससे आपको याद करने में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी तो analog computer digital computer and hybrid computer ये तीन आपके श्रेणी के आधार पर है पर्पज के आधार पर आपका एक जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज सामान्य उद्देश्य हो विशिष्ट उद्देश्य बेस उन कैपेसिटी में देखा जाए तो मेन फोर होते हैं super mainframe mini and micro but यहां मैंने थोड़ा सा और डिस्ट्रैक्ट किया इसको और डीपली मैं गया हूं इसमें ये आपका फर्स्ट है supercomputer mainframe computer minicomputer workstation computer and microcomputer ये कुल पांच हो गए देखें तो एम्बेडेड कंप्यूटर भी इसमें आते हैं जो ट्रैफिक में स्क्रीन में यूज किए जाते हैं ट्रैफिक डिस्प्ले के लिए ट्रैफिक कंप्यूटर्स जो यूज होते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर स्क्रीन यूज होती है उसमें बट आप देखें supercomputer mainframe mini workstation and micro ये आपका वेसन कैपेसिटी है और माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग के लिए उपयोगी जो हम लोग यूज करते हैं जनरल में आप देखते हैं हर जगह पर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर के तीन प्रकार हैं एक है PC personal computer PC XT personal computer with extended technology and PC AT personal computer with advance technology PC को हम डेस्कटॉप कहते हैं डेस्कटॉप पीसीएक्सटी लैपटॉप और notebook PC AT palmtop palmtop और पीडीए कह सकते हैं अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को जो सीरीज पर आपके तीन कंप्यूटर हैं देखा जाए तो डिजिटल में ही कैपेसिटी बेस आ जाता है पूरा बट बेस हम सीरीज में जो तीनों कैटेगराइज किया है एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं एनालॉग आप जानते हैं मैंने पिछली वीडियोस में आईसीज भी बताया था तो एनालॉग आईसीज होती थी उसके बारे में मैंने समझाया था आप लोगों को एनालॉग कंप्यूटर क्या है जो सिग्नल्स पर वर्क करते हैं जो एक कंटिन्यूसली वेरिएबल परमानेंट पैरामीटर्स होता है एक तरीके से जो वैल्यू जिसका एक एक्यूरेट वैल्यू ना हो समथिंग में वैल्यू देता है सिग्नल्स बेस पर वर्क करता है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है इसके द्वारा टेम्परेचर प्रेशर वोल्टेज ये सब हम एनालॉग कंप्यूटर के इस्तेमाल से ये सारे वैल्यू ये गणनाएं हम करते हैं अब देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर प्रेशर वोल्टेज ये सब हम लेंथ ये सब हम मापते हैं या इसकी गणना हम करते हैं वो एनालॉग में जाता है एज एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं आपसे डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जिसकी वैल्यू एक्यूरेट होती है जिसमें एग्जैक्ट आप रियल टाइम में क्या रिजल्ट है आप उसको बता सकते हैं इसके इसमें जो भी रीड राइट एंड स्टोरेज होता है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन में होता है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होता है ये दोनों को मिला करके हाइब्रिड बनता है इसका एक स्पेशल वर्क होता है और इसका वर्क आप अगर एज एग्जाम्पल आप समझना चाहें तो आप मेडिकल डिपार्टमेंट में आप देखें तो जो वेंटिलेटर जो टेलीविजन टाइप में रखा रहता है जो पेशेंट की एक्टिविटीज को शो करता है वो एक तरीके का आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में आ जाता है तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसके तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं बेस ऑन पर्पज पर हम देखें तो जनरल पर्पज है और स्पेशल पर्पज है वो कंप्यूटर जो सामान्य उद्देश्य पर बनाया गया होता है नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए क्रिएट किया गया था उसको जनरल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं बेसिकली देखा जाए तो आप वर्ड प्रोसेसिंग को हैंडलिंग के लिए आप लेटर को प्रिपेयर करना या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना ये सारा काम जनरल पर्पज के कंप्यूटर्स का होता है स्पेशल कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाए गए होते हैं उसे आप स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं आपके पर्पज के आधार पे हाईमेक कंप्यूटर भी आ जाता है किचन कंप्यूटर जो आपके उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर बनाए गए होते हैं उसे हम स्पेशल पर्पज कहते हैं विशेष उद्देश्य जिसका हो कहने का मतलब विशिष्ट वर्क के लिए जिसे यूज किया जाता है वो आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहलाता है इसका उपयोग अलग अलग जगह पर आप देख सकते हैं जैसे आप इंजीनियरिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग में मेडिसिन एंड सर्जिकल डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पर आपको स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का यूज देखने को मिलता है नेक्स्ट हम आ जाते हैं base on capacity base on capacity में हमने बड़े से छोटे की तरफ हम इसमें दिए हैं सुपर है मेन फ्रेम है मिनी है workstation and microcomputer supercomputer को देखा जाए तो इसकी क्षमता इसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है जितने टाइप के कंप्यूटर्स आपको यहां मैं बता रहा हूं सबसे अगर देखा जाए क्षमता में तेज तो आपका सुपर कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर एक हाई कैपेसिटी कंप्यूटर है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होता है हर टाइप में ये सबसे ज्यादा हाई लेवल की कैपेसिटी इसमें अवेलेबल होती है इसके द्वारा हम ऐसे बड़े बड़े वर्क भी करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग आपके स्पेस एक्सप्लोरेशन या ऑपरेशन जिसे हम कह सकते हैं रिसर्च सेंटर जो होता है आपका अंतरिक्ष खोजे अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका विशेष यूज होता है वेदर फॉरकास्टिंग मौसम संबंधी जानकारी में इन सब चीजों में कहने का मतलब एक तरीके से देखा जाए जितने भी असंभव वर्ग है जो नॉर्मल कोई व्यक्ति या कोई मशीन नहीं कर पाती है वो सारा काम सुपर कंप्यूटर करता है और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक ने बनाया और जिस सीडेक e ने जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जनरेट किया उसका नाम परम टेन थाउजेंड था परम टेन थाउजेंड के नाम से पहला सुपर कंप्यूटर भारत का बना हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं mainframe mainframe computer क्षमता में आपका सुपर कंप्यूटर से कम होता है बट इस ये एक हाई स्टोरेज प्रदान करता है और इसका भी यूज बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है इसके द्वारा हम मेंटेन करते हैं कस्टमर्स डिटेल मेंटेन करते हैं एम्प्लॉयज डिटेल मेंटेन करते हैं एम्प्लॉय सैलरी डिटेल मेंटेन करते हैं बिल्स को मेंटेन करते हैं एम्प्लॉय पेरोल मेंटेन करते हैं ऐसे बड़े बड़े वर्ग के लिए बड़े बड़े प्रोडक्शन में बड़े कारखानों में इसका बड़ी कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज भी बहुत बड़ी होती है अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर जो होता है वो आपका एक मीडियम साइज कंप्यूटर होता है जिसकी क्षमता माइक्रो से ज्यादा होती है but mainframe supercomputer से कम होता है लेकिन अपने आप में बहुत ही हाई स्पीड मिनी कंप्यूटर की भी स्पीड बहुत हाई होती है इसका यूज भी एम्प्लॉय पेरोल मेंटेन करने में सेल्फ सुपरविजन आपका कॉस्ट एनालिसिस करना एम्प्लॉय डिटेल मेंटेन करना एम्प्लॉय पेरोल मेंटेन करना प्रोडक्शन प्लानिंग में इसका विशेष यूज किया जाता है फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में जो एनिमेशन क्रिएट होते हैं प्रोडक्शन जितने भी प्रोडक्शन बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं या फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसे म्यूजिकल सेक्शन में आप देखें या आप हॉस्पिटलिटी uh, में मेडिकल सेक्शन में देखें तो मिनी कंप्यूटर का विशेष यूज है और बड़ी कंपनियों में यूज है नॉर्मली इसको कोई यूज नहीं करता है हम देखते हैं workstation workstation computer एक तरीके से देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर ही है मिनी कंप्यूटर और वर्क स्टेशन वर्क स्टेशन थोड़ा सा प्रोफेशनली क्रिएट किया गया होता है इसका उपयोग ज्यादातर एक पर्सनल यूजर सिंगल यूजर अगर इसे यूज कर रहा है जैसे साइंटिस्ट है साइंटिस्ट के लिए इसका इंजीनियर्स है बड़े इंजीनियर्स है बड़े साइंटिस्ट है या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल सेक्टर है जहां पर वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज किया जाता है नेटवर्क सेक्शन में भी इन सबका विशेष यूज किया जाता है तो ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्षमता में मिनी कंप्यूटर से कम होता है तो माइक्रो कंप्यूटर ही है एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर को ही मॉडिफाई करके वर्क स्टेशन बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा अलग होता है इसमें सिंगल यूजर एक व्यक्ति हाई लेवल वर्क करने के लिए इसका यूज करते हैं ये स्पेशल पर्पज के लिए बना हुआ होता है जिसे साइंटिस्ट या इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशनल प्रोफेशनल व्यक्ति या प्रोफेशनल कंपनी इसको यूज करती है तो आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर है नेक्स्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर क्षमता में जितने भी कंप्यूटर्स मैंने अभी आपको बताए कैपेसिटी बेस हम कैपेसिटी में सबसे कम क्षमता वाला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है बट माइक्रो कंप्यूटर ही हर जगह में आप देखते हैं हर जगह इसका यूज होता है चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो हॉस्पिटलिटी हो ई कॉमर्स हो या फिर आप बिजनेस सेक्टर आते मतलब किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर यूज होता है और माइक्रो कंप्यूटर के तीन प्रकार होते हैं PC PC XT and PC AT PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर या इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब होता है जुआ कंप्यूटर जो डेस्क के ऊपर रख के चलाया जाता है जिसमें आपका मॉनिटर कीबोर्ड माउस और सीपीयू होता है वो कंप्लीट आपका डेस्कटॉप होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर सेकेंड आपका PC XT personal computer with extended technology जिसे हम लैपटॉप और नोटबुक कहते हैं लैपटॉप आप देखे होंगे लैपटॉप लैप मीन्स होता है गोद और टॉप मीन्स होता है ऊपर गोद के ऊपर जो रख के चलाया जाता है उसे लैपटॉप कहते हैं लैपटॉप में आपका वही सारे आईपीओ सिस्टम यूज होते हैं आपका कीपैड होता है माउस पैड होता है स्क्रीन होती है सीपीयू सारा कुछ एक ही यूनिट में एक ही नोटबुक में आ जाता है जिसे हम लैपटॉप कहते हैं उसमें स्टोरेज बैटरी लगी होती है जिससे आप कहीं भी किसी भी जगह पर बैठ करके अपने लैपटॉप के द्वारा अपना वर्क मेंटेन कर सकते हैं ये आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है नेक्स्ट है आपका PC AT personal computer with advance technology ये इससे भी एडवांस है जिसे हम पाउंड टॉप कंप्यूटर कहते हैं पाउंड मीन्स होता है हथेली टॉप मीन्स होता है ऊपर हथेली के ऊपर रख के जो कंप्यूटर चलाया जाता है उसे हम pound of computer as a mobile आप लोग आप लोगों के पास मोबाइल है मोबाइल एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है या पीडीएफ कह सकते हैं ये आपका पाउंड ऑफ कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा हम अपना सारा वर्क आसानी से कर सकते हैं कहीं भी हो इसमें बैटरी स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होता है आपके पास स्टोरेज मेमोरी भी होती है जिसमें अपने डेटा को आप वर्क करके अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा यूज में जो हम लोगों के हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है जो बीस हजार से लेकर के लाखों तक आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर अब तो माइक्रो कंप्यूटर बहुत सस्ता हो गया है तो माइक्रो कंप्यूटर आठ हजार दस हजार से भी स्टार्ट हो जाता है तो माइक्रो कंप्यूटर सब यूज कर सकते हैं नॉर्मल वर्क के लिए आपका माइक्रो कंप्यूटर है जिसे आप PC PC XT and PC कहते हैं डेस्कटॉप लैपटॉप एंड पॉम्पटॉप तो ये हो गया आपका कंप्लीट टाइप ऑफ कंप्यूटर आपने कंप्लीट टाइप ऑफ कंप्यूटर देखा मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो वीडियो को आप रिपीट करके एक से दो बार देख लेंगे तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें हमारी वीडियोस को शेयर करें यदि सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद